that keep the vibes strong. Keep the party going till the break break it down. I'm a house head, I'm a rave on floor, bass, I'm a Só colar na parte dele pra... Entrar aí. Então fazer um teste pra tentar. Dá pra jogar de boa. O arcadinho não permite que você desça mais rápido. A navegação aérea permite que você navegue mais longe. Boy. Sua batalha, seu estilo. 頼む Oh! aí o só fazendo um teste. Vamos lá, vamos que vamos. Só fazendo os testes aqui, jogando esse Fire, aprendendo a jogar pra mim. Vou fazer umas lives jogando ele. Então vamos que vamos, né pessoal? Tem que trocar a mão aqui pra poder batalha, seu estilo. I'm Miloski, den Bär haben wir ja on, you know, uh, no lugar e não tinha arma, não tinha nada, e lasca tudo, né? E ainda morro pulando. Aí não vai. Como é que vai fazer live jogando ruim assim, né? Vamos aguardar, né, pro lobby. Keep the party going. ik né? Sua batalha, seu estilo. Oh, caralho, caí de novo no lugar onde não tem arma de novo. demais. Bom, então os caras é bom demais. Jogar no modo fácil, mais fácil ainda, né? Vamos lá ler. Só moreno, né, pessoal? Aí não dá rock, né? Tentar mais uma vez aqui pra ver off until the break of break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of break of dawn. From the warehouse to the rave spot. tá up. não? the body going Vai jogar com o braço assim, ó, trocado. Ficou, é só mão aqui e o mouse, né? Então eu penso que eu ia estar aqui, ó. Aí fica difícil de jogar. Eu vou descer no começo, vendo com os caras mesmo, vamos que vamos, deixa eu lá. notebook. Tem que comprar um mouse mesmo. Tem um ali, não sei se tá prestando, que é de PC mesmo. Sem fio. Vamos ver se isso aqui agora vai dar. Vou matar pelo menos dois, mano. Sua batalha, seu estilo. Ah, nem é farma ruim demais. Eu não troquei de arma e morre mesmo. Muito, muito ruim. Ruim, ruim, ruim demais da conta. Tirado pelo meio pessoal, para mais um aí. Parar, porque era pra ter parado naquela na que eu ganhei agora aqui. Sua batalha, seu estilo. 2 já foi, mas como é que eu faço pra saber que onde é que vai fechar aqui o trem? Será que só abrir o mapa, ver? Tem que aprender a jogar esse jogo. Vou morrer agora com a barreira de novo. 汉堡的。 bom, viu? pegou sangue então, né? Correndo. Cadê o outro? Tem mais um. Deixa eu acabar essa aí, vamos batalha, seu estilo. Huh? né? Os cara meu. 986. Aspirando tá aí, moço, fala. meus amigos. Valeu, valeu, valeu. Obrigado aí eu por assistir o vídeo aí. Muito obrigado mesmo, viu? jogando Free Fire aí, aprendendo, né? Jogar, né? Morri várias vezes. Tem a fase que eu, gra... que eu ganhei eu não, não gravei. <laughs> e até tenho gravado, mas tá em outra coisa. Então, desde já eu agradeço. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E tamo junto, viu? Não deixe de também falei, é, eh, participar da minha comunidade para ele compareça lá, né? Veja os vídeos, se inscreva e vamos que vamos. <laughs> Um abraço em todos e muito obrigado. Valeu!